साधारणपणे एक तासापूर्वी आता तर रोडवर उभा होता आम्ही बाहेर तीन किलोमीटरच्या आसपास आम्ही मित्र म्हणले जेव्हा वरील लोट दिसला आगेचा आणि दुराचा तेव्हा बघितलं की असं कळलं की अंदाजे तिकडे स्फोट झाला आणि जोरदार आवाज येत होता आवाज चालू झाले झाला आम्ही दोन तीन मित्रांनी गाड्या काढून तिथं आलो आल्यानंतर तिकडं बघितलं की पलीकडे त्या उसामध्ये दोन तीन महिला पडलेल्या होत्या आणि त्या कोण आहेत ती काय ओळखू येत नाहीत त्यानंतर आम्ही इकडं आज शिरलो गाडीला ॲम्ब्युलन्सला आणि police station Pangri police station आणि एकशे आठ सर्व्हिसला आम्ही कमीत कमी एक तास फोन करत होतो कुठल्याही प्रकारची गाडी इथं वेळेत पोचली नाही एक तास आम्ही इथं परिश्रम केलं सगळा राडा उठला होता काय पोरांनी काय गावातल्या लोकांनी इथे मदत केलेली आहे बाजूला घेतलेल्या लोकांना जे अति गंभीर होती लोक त्यांना लगेच तात्काळ दवाखान्यात पाठवलेला इथं आणि साधारणपणे कमीत कमी अजून दहा ते बारा आम्हाला तर अंदाज आहे कमीत कमी दहा लोक इथं होती कामाला त्याच्यामध्ये दोन इथं मृतदेह आहेत आणि दोन तीन पेशंट म्हणजे तीन ज्या गंभीर होती ते आता आम्ही तिकडे पाठवलेले आहेत आता गाडी आल्याशिवाय इथं काय आपल्याला कळणार नाही किती लोक आहेत काय आतमध्ये बाकीच्या लोकांनी ॲम्ब्युलन्सला आणि फायर ब्रिगेडला फोन केलेला आहे गाडी जेव्हा येईल तेव्हा आतमध्ये किती लोक अडकलेले आहे किंवा काय डॉक्टर लाडे साहेबांनी इथं फोन केलेला आहे त्या गाडीला आणि गाडी किती वेळा देते काय सांगता येत नाही पण हे अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे की पांगरी पोलीस स्टेशन आणि ॲम्ब्युलन्सला आम्ही कमीत कमी एक तास फोन करत होतो तिथली पन्नास लोक फोन करत होती प्रत्येक गाडीला एक तास झालं तरी ॲम्ब्युलन्स इथं पोहोचायला नाही वेळेत ही अतिशय गांभीर्याची गोष्ट आहे कारण ती गाडी इथं वेळेत आली असती तर तिथली जी तडपडणारी लोक आहेत रोडवर त्यांची अवस्था आम्हाला बघता येत नव्हती ती तडपडणारी लोक अक्षरशः ओरडत होती चिरकत होती पण गाडी आणखी आत्ता गाडी येऊन आत्ता त्या लोकांना घेऊन गेली काही व लोकांना आम्ही खासगी वाहना तिथल्या पिकअपमध्ये पाठवलेला आहे आगर पण लागली आगीनं पण करून पाच सहा माणसं बाहेर आम्ही नऊ आम्ही आणि आमच्या पाठवून दिली बाहेर होते ते उचलले आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये पाठवून दिले आरोग्य खात्याला फोन केला ॲम्ब्युलन्सच्या गाड्या बनवून बोलवल्या ॲम्ब्युलन्सच्या गाड्या बसून पाठवून दिले आधी तर मग एवढा मोठा होता की दुरामध्ये काय दिसत नव्हतं कोण कुठं आहे कोण कुठं कुठली बॉडी काय काही समजत नव्हतं आम्हाला आम्ही आता एक दहा बारा जण आलो आम्हाला आगे लोक दिसतात म्हणून आम्ही शेजारीच होतो धावत पळत आलो तर ही आग लागली मोठा स्फोट झाला एकदम मोठा एवढा बाहेर स्फोट झाला की आतापर्यंत एवढा स्फोट कधीच बघितला एवढा मोठा स्फोट नेमकं ठिकाण हे कोणतं कुठं शिराळा ठिकाण आहे शिराळे हा शिराळा आणि पांगरीच्या मध्यभागी हद्दीवर आहे बरोबर शिराळा आणि पांगरीच्या हद्दीवर हे कारखान्याचं नाव वगैरे काय माहिती काय कारखान्याचं नाव माहिती नाही नाही किती वर्षापासून इथं चालू आहे कारखाना दहा वर्षापासून चालू आहे हां दहा वर्षापासून हे सगळं झाल्यानंतर होईल आतापासून नऊ सापडले नऊ बॉडी सापडले नऊ बॉडी सापडल्या म्हणजे कोणत्या गावचे आहेत कोणाचे आहेत काय माहित नाही माहिती फक्त नऊ बॉडी आहेत फक्त वालवड मधले तीन सापडले वालवड चारे वालवड ते तीन सापडले थोडी ओळख झाली पण कन्फर्म नाही कन्फर्म नाही पण आतापासून नऊ बॉडी काढल्यात अजून किती आहेत माहीत नाही तर आपलं नाव सर एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट